Me llamo Talita Vaz Méndez. Hoy voy a presentar un vídeo muy corto. El vídeo se titula así, éxito para bajar el peso y grasa. Lo que vamos a, los ingredientes que necesitamos para hacer el medicamento natural necesitamos zumo de uva roja, aceite de oliva y vinagre. Lo primero que vamos a hacer es coger el zumo y el vaso. Ponemos al mitad, zumo al mitad del vaso. Depende también de, depende del tamaño del vaso. Y luego cogemos el vinagre y lo ponemos una cuchara. Una cuchara, lo mezclamos. Y ahora cogemos aceite de oliva, lo ponemos también una cuchara y lo mezclamos. Así que aquí tenés el zumo natural, el zumo natural y medicamento natural para bajar peso y gracia. Muchas gracias, lo espero en el próximo video. Un beso.